الحدث الأهم في 2017 بالنسبة لي هيحصل كمان شوية عشان رايحين نجيب كنز انت مستني مين يا علي دلوقتي مين اللي هتيجي كمان شوية كنز مين كنز انا دلوقتي بغير لبسي وداخل اوضه التعقيم علشان احضر آه، هذا الحدث العظيم بالنسبه لي آه، خروج كنز للنور وربنا يقوم مراته بالسلامه عايزك تدعي لها معايا ان شاء الله تقوم بالسلامه واحنا مبسوطين جدا ان شاء الله تكون مبسوط مننا يعني ان شاء الله في مستشفى رفايده مستشفى رفايده في الشيخ زايد ان شاء الله دعاء ثقه في الله نجح ثقه في الله تجي بالسلامه ويقوم مراتي يا حبيبتي بالسلامه ان شاء الله يا رب انا متابعكم لحظه بلحظه يا جماعه وعايزكم ليكم معانا وادعوا لنا ان شاء الله ان شاء الله